感じしてるのよえー、えー、えなんでちょっと待っておかしいぞえー、えバービーバービーえ Do you like money? お金好き当たり前じゃん Alright <laughs> じゃあボビー for you 今日特別にもっと増やしてあげますマジで OK じゃあこの辺にきましょう よく見ててください Watch Okay, okay, okay. えー、なんでわかんない。Bobby? Here, Cat. Oh, that's for you. それ お金だよお金お金お金バービーバービー見たいですか皆さんもうちょっとお金出すの見たいですか見たいあやさん、はい、手伝ってください、こっち来てくださいお金くれるんですかはいこれからお金をこの手に実現させますはいまずこの手何もないです、はい あやさんの手だけではなく僕の手にも何もないです、まず今日は僕の袖全部めくっていきます OK? 見ててくださいね何もないです Ready, Aya? Wait, wait, wait, wait, wait, wait. ここからの放送は 買おうと